el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, llega a Canal Capital por cuarta vez consecutiva de la mano del director del programa El Espejo, Felipe Moreno Salazar, que participará como periodista y director del Festival de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo, del 6 al 16 de febrero en uno de los eventos culturales más importantes del mundo, que se desarrolla en la capital alemana. Todo cine latinoamericano desde Berlín. El espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.